大家好，欢迎来到实盘解码。大家都知道，上周华尔街的一些大型银行都公布了季度财报。那我们今天就来聊聊这些财报以及财报对美股市场的影响，并且梳理一下大型投行以及机构的观点，来分析一下美股是否已经短期见顶。二零二零年一季度，美国银行股指数创出了有记录以来的最差表现。 呃，投资者纷纷逃离该板块，包括当初最看好银行股的股神巴菲特，也在四月初开始抛售银行股。路透社表示，美国企业准备迎来金融危机以来最黯淡的季度财报。上周我们看到了最先公布业绩的摩根大通和富国银行交出了令人非常失望的成绩单，利润分别下滑了高达百分之六十九和百分之八十九。 摩根大通的 CEO 表示，摩根大通一季度的基础经营结果其实非常好，但考虑到经济严重衰退的可能性，摩根大通一季度计提了68亿美元的巨额坏账拨备，导致坏账拨备总额达到了82.9亿美元，同比上涨了超四倍。大家要知道，去年同期该公司坏账拨备仅为15亿美元。 而富国银行在一季度增加了三十六亿美元的坏账准备，整体拨备提高到了四十七点六亿美元。那我们看到第二天，包括美国银行、花旗银行以及高盛分别公布了业绩。呃，美国银行利润下降了百分之四十五，净利润降到了四十亿美元。而你要知道，市场预期的可是五十一点一亿美元，而去年同期可是高达。 六十八点七亿美元。我们来看看高盛，营收与去年同期基本持平，且高于预期，净利润大幅下滑了百分之四十六。再来看看花旗，一季度净利润同比下降了百分之四十六，营收二百零七亿美元，去年同期为一百八十六亿美元，同比增加了百分之十二。大家要明白，我们投资者追求的是上市公司的净利润，而非是营收。三位大咖的利润。 都有百分之四十五以上的跌幅。我们再来仔细看看坏账拨备。呃，美国银行的财报显示，一季度的坏账拨备是四十七点六亿美元，同比增加了百分之三百七十一。而花旗一季度的坏账拨备是四十八点九三亿美元。要知道，去年同期这一数字仅为两千万美元。这就意味着花旗的坏账拨备。 增幅高达二百四十三点六倍。四月十六号晚间，贝莱德和摩根士丹利披露了一季度财报。贝莱德的净利润下降了百分之二十三，摩根士丹利营收下降百分之七点七，净利润下降百分之三十，营收和净利润均不及预期。值得注意的是，尽管这场危机给市场造成了严重的打击，但大型银行交易部门录得了多年来最强劲的业绩。 这些交易部门买卖了数以万计的、数以万亿的美元的股票、债券、大宗商品和利息产品。高盛集团的债务交易部门录得了五年来最佳的季度表现，收入近三十亿美元。美国银行的股票交易部门录得了十七亿美元，创下季度收入历史的记录。而交易部门的强劲业绩表现能说明什么呢？而我想和大家说明一个观点。 那就是危机意识。什么是危机？有危才有机。正所谓乱世出英雄，而和平是没有危险的，平平淡淡的。想要赚大钱，就要在这种大的危机中勇敢入市。如果在危机中裹足不前，或者离场观望，等危机过后，大家已经不再恐慌，纷纷进场的时候，那你永远都是韭菜，也只能永远做小散。 好了，回到正题，我们还是看看大咖们对财报是怎么看的。在花旗看来，美国公司一季度财报可能只反映了这场危机的一小部分影响，二季度财报才会反映出危机对于企业盈利的巨大影响。到那个时候，才可以通过企业财报清清楚楚地预估这场危机对整个经济的影响。而今年四月初发布的年度股东信中，摩根大通 CEO 指出，这场危机。 将使美国面临严重的经济衰退以及类似2008年的财务压力，银行不能幸免于这种压力的影响。考虑到2021年之前的艰难的经济周期，某著名投行将美国整体银行业2020和2021年的净利润预期分别下调了58%和50%，以反映不断上升的失业率和贷款损失，包括目前极低的利率水平。也有机构分析称。 大型金融机构目前相对稳健，由于他们未雨绸缪进行了大量坏账拨备，所以出现了净利润的下降。根据路伯特的 IBS 数据，目前预测企业获利较去年同期下降了百分之八点一。要知道，年初曾预计增长百分之六点三，这是自二零零九年三季度以来最大的降幅，当时是下降了百分之十四点七。还有分析师预计标普五百成分股。 公司今年第一季度收益将同比下降百分之五点二，创下自二零一六年一季度以来最大同比降幅。美国证监会主席克莱顿表示：“我们将有一个特殊的财报季。”克莱顿此前表示，美国证监会将允许上市公司延期发布其业绩报告，投资者也应该预料到会出现推迟发布的情况，因为这场危机导致的不确定性。 许多美股上市公司已于近期撤回了业绩指引。截至目前，至少已有近百家公司发布了一季度负盈利的预警。富国证券股票策略主管认为，这个财报季会非常难看。瑞银称，受危机影响，市场预期与实际数据之间的差距非常大，因而今年很多分析师更新上市公司盈利预期的速度非常慢。这种情况通常出现在危机时。 因为分析师想要在更新预期之前等待更多的数据和信息。此外，瑞银表示，这2019年回购总额27%的50家、51家企业已暂停其回购计划。那下面我们就近期公布的数据以及各位大佬观点，看看美股是否已经短期见顶。那受美国一系列货币和财政刺激措施的提振，且有初步迹象显示，美国这场危机或已见顶。 虽然美国股市从三月低点展开了一波有力的反弹，但标普五百指数仍较二月十九号的高点下跌了百分之十八。近期有更多数据显示，这场危机对经济造成了巨大的损失。最近公布的美国三月零售数据大跌百分之八点七，创下一九九二年以来最大的单月跌幅。美国四月制造业指数也降至历史最低点。 比经济大萧条时期还要糟糕，新订单和装船指数降幅也是创纪录最大的，就业市场指标极度疲软，就业指数和平均工作时长的降幅为有史以来最大。整体数据显示，四月初美国经济环境极度疲弱，不过很多企业预计经济环境将在六个月后有所好转。 美联储四月十五号公布的经济褐皮书也表示，美国所有地区的经济活动出现急剧收缩，就业率下降，零售业、休闲业和酒店业的裁员最为严重。斯巴达证券的首席经济学家警告称，美国经济衰退程度比预期还要严重，很可能这只是一系列危机的开始。消费者失去了以往那样的消费意愿。美股在经历了以往的反弹后，我们认为。 这可能代表了市场短期内已经见顶。某资产管理首席分析师认为，在未来几个月时间里，市场将会面临非常艰难的形势。我们才刚开始看到糟糕的数据，但这还只是三月的数据，而四月的情况要糟糕的更多。美国橡树资本创始人表示。 当前市场正在这场危机中挣扎。随着政府出台一系列措施，美国股市于三月二十四号、二十五号和二十六号三天的涨幅达到了上世纪三十年代以来的最高水平。投资者情绪也从抑郁转为狂欢。在他看来，这种反应是过度的，因为通常情况下，市场不会下调后直接反弹。虽然过去不能保证未来。 但历史规律指向当前的反弹是暂时性的，市场可能还会再次下探。那综上所述，本人并不认为危机已过，行情进入多头多头市，也不认为会出现什么大的微型反转，但本人也不会太过悲观，行情不会像之前那些融连续熔断的那种再产生一波大的暴跌行情。对于未来未来的行情的发展呢？ 用我个人的一个形象的一个比喻，那就是之前的暴跌是迈出的第一脚，而这波反弹是另一只脚的抬起。那和什么时候这只脚在落下？ 那落地是踩在坑里还是踩在垫脚石上？那还要从两个方面来观察，一方面是要看危机，这场危机在各国的演变。俗话说“解铃还需系铃人”嘛。另一方面要根据技术分析，从盘面微观的角度细致的分析研究行情趋势，制定交易策略。因为天灾不是我们凡人所能把握的，既然把握不了的事情，那我们没有必要去劳这个神。与其预测天灾， 什么时候结束，还不如把精力放在了如何打造和完善自己的交易方法、制定交易策略以及巩固自己的交易系统上。谢谢大家收看本期节目，下期节目我们将从技术面儿对美股市场进行深入的分析，并且制定实盘操作策略。在此也请大家订阅、点赞、转发来支持我的节目。 本期节目的任何观点仅供参考，不作为投资依据。投资有风险，操作需谨慎。